百分之九十九的教练都不会的三个左腿组合变换，最常见的那个组合啊，左直右直左腿，看做跳起来这样的换步动作，叭叭咚。变化一，当对手后退的时候，我要去追击，所以呢，我往前迈步，直线走。第二种，如果对手站着不动，我往前迈步的话呢，我要往斜线四十五度角迈我的右腿。真是是。 第三种，如果对方一直在后退躲我的拳，我打不到他怎么办？我依然要把这个拳打出去，比划着去干扰他，最后再把左腿踢出来。